widok na Dzierżoniów, ulica Krasickiego tutaj synagoga tam parę innych budynków, hotspot i na samym końcu dom pomocy społecznej jeżeli cośkolwiek będzie widać pod słońce to fajnie